The main purpose of reading is to understand what we read. Remember our model of the reading process. The three components of reading are interrelated. Meaning does not exist only in the words of the page, but in our interaction with the words. That is why we say that we construct or make meaning. Comprehension can take the form of an ongoing conversation in our heads about what the text means. Skilled readers do this sense making habitually and quickly, but inexperienced readers need to be taught how to do it. A good teacher explicitly teaches her children how to make meaning from a text using the gradual release model. In this module, you will learn about four aspects of teaching children comprehension. Explicitly, teach strategies that support and develop comprehension. Use questions that help children to think about the meaning of what they read. Teach about the text structure and how this knowledge helps the reader to understand the text. Assess comprehension by asking both literal and inferential questions and use the assessment results to inform future teaching. Let's get a quick overview of these aspects of teaching comprehension. hayi he wenzani na wasewabhizi hayi ntombi ndixhoma ezi comprehension strategies ke loo nto zigqamgqamzini uyazwa usenza ntoni kaloku jonga kule veki bendiqala ufundisa ngezistrategies ne boza lokuqala unyaka and ndifuna abantu baqhela ukuzisebenzisa ne so esokuqala besisebenzisa ngazo kukuvuselela ulwazi lwabo mm. uyayibona mos Sithetha ngomfanekiso. Umntu wazi ntoni ngalo mfanekiso awubonayo? Mm. Sifunda isihloko, umntu wazi ntoni? Ikwenzela lokhu uqala usebenzise ingqondo yakho ucinge phambi kokuba ufunde incwadi. Okay. Usebenzise la information onayo ukwenza isense ngale ncwadi ufunda nayo. Yes, Yebo? yes. Mm. And iyayibuild i-comprehension loo nto leyo. Kakhulu, kakhulu. Mm. Ngoba umntu ngokuye abe nomdla, itsala umdla kuqala. Exactly. Because umntu uba nomdla ngale nto ayifundayo because sesazi izinto already ngezinto ezithile apha encwadini ezazazifunda. Okay, and then i-summarizing uyenze njani ke ngoku yona? yeyona nto ixake kancane yabona ke besisenza i-information text ne so sithetha ngezinambuzane into endiyenzileyo ke ndabafundisa uba uyakwazi ukushwankathela ngeendlela ezahlukileyo sashwankathela sisebenzisa itable ne amaphiko zingaphi ezinamaphiko zingaphi ezinemilenze zingaphi ezibhabhayo yabona so mm. sasenza loo nto ke bafunda ke ngoku nabo ukufunda itable nokushwakathela le information sinayo yeah. beyifaka phaa kulaa table ngoku umntana impendulo ingafumaneki apha encwadini mm. funeke icingile yeah. esebenzise olwa yeah. lwazi lakhe langaphambili ukuphendula ke ngoku lo mbuzo uyaqonda kula higher order questioning yebo yeah, yeah. Mm -hmm. mamela ke ayazi ntoni ndijonge ezi zinto zakho zobini eyona nto indibhidayo mna ndixelelile ukuqikelela and inferencing umehluko like xa sendizenza jong ubhidwa yindlela oma ubuze ngayo okanye bazi zithetha ntoni indlela uma ndizenze ngayo jonga ke mos upredictor uyakwazi upredictor ningekayifundi ncwadi niyaqikelela uba kuza kwenzeka ntoni kweli bali okanye nifune nikwelo phepha lo mntana uza nicinga uba lo mntana uza kwenza ntoni yeah. so iimpendulo ozifumanayo zinintsi yes. and impendulo idiphenda apha mntaneni uba yes. hayi yena usebenzisa i-experience yakhe okanye ucinga uba mhlawumbi kuza kwenzeka ntoni yena ne yayifani nje nana uthekelela aa ah, ah, jonga u-influencing ne kulo hlobo loba uthi uthi mhlawumbi kubhaliwe yeah. usipho unxaniwe mm. waza waye ekhitshini yeah. akufikanga phaa kwabhala uba usipho unxaniwe wayekhitshini wafika wowusela amanzi qha wena uyazicingela uba o oh, usipho ekhitshini ebeyokwenzani ebeyowusela amanzi kanti ke ngoku ukuqekelela kufanele kuthiwe usipho uye ekhitshini ufike ke ngokubuza wena mhlawumbi besenza ntoni akuthethwanga uba usipho unxaniwe uyaqona so zininzi izinto ngezenziwe ngusipho ekhitshini mhlawumbi uyowutya uyebo oyintando umntu otheni andikuva tu malinxa uthini okay uthi oyintando ngumntu oswelekileyo uthini omnye uthini boy ngumntu ogulayo ukungcweleka kuthiwa utheni uyagula okay sele sichaphazele abantu abangamakhulu asixhenxe anamashumi amahlanu Xa sisithi ama, amakhulu asixhenxe anamashumi amahlanu, lithini elo nani? Banolaziyo uba lithini elo nani? Simamkele lithini elo nani? Lithi misi amakhulu yho lithi 750 Okay, so kuthiwa laa ntsholongwane iyafumaneka nakwilindle lezilwanyana. ukhona umntu ophatha izilindlela ezilanyana hayi hayi hayi andiphatha ilindlela ezilanyana inoba isuka njani ke kwezo nto ufika emntwini inoba isuka njani kwezo nto silindo inoba isuka njani kwezi zinto esithetha ngazo iye emntwini zakubiza ngoku sithando sam yef cela uyibambe ke ngoku uthini wena awongo nami sincinga umntu udlala ngomhlaba gqoka ngazivasa izandla udlala ngomhlaba ogqiba angazivasi izandla zakhe okay uthini isithanda sam xa usela etepini ngomlomo xa usela etepini ngomlomo la manzi azabe etheni ke ngokuwaselayo azabe mhlawumbi la manzi aneentsholongwane okanye asandi ucinga ntoni wena because ufuna uyithetha qha uyithetha nole yakhe ikhanye khayithethe ke ngondive itheni inyama inentsholongwane uthini kaloku ndibuza into endiyibuzayo uba ifika njani kuthi isigulise utya inyama etheni eh, eh, eh, inyama ebomvu enentsholongwane okay uthi uasanga mhlawumbi utye inyama enentsholongwane omnye uthe owokugqibela ke ngoba ndifuna uyazi uba kuthiwa isuka njani kwezi zinto kuthiwa ziziqhamo nemifuno nentoni igulise thina yenza njani loo nto linamandla uthi ulinamandla kubalulekile bafuna kuthini uzivasa iziqhamo phambi koba uthini uba utye iziqhamo nemifuno ungayihlambanga kanti inale ntsholongwane kuzawuthini izakugulisa ndiyayithanda because iphantsi kwesaa sihloko sithi indlela yokwenza ngoku umntu uyakwazidibanisa uba okay le nto yonke funeke ithethwayo funeke siyenzile hayi hambe kahle kakhulu uyazi uba sicinge ngohlobo olufanayo mm. ngoba nam ndiye ndasuka kule veki apha emabalini ndenza umbongo ne lo mbongo ke besiwenza besiqala namhlanje ke besiwenzela uba masiwuve uba kumnandi kangakanani ufunda umbongo bavala amehlo benze umfanekiso ngqondweni ngoba ndiqoba ke mandiyenze nyoko ibe nomdlana eh, eh. ndagquma isihloko eh. sayo ikwenzela bona bazi ke ngoba bathi isihloko selo mbongo hmm. sithi ngokuva ezinto sizithethayo bamamele babone umfanekiso ngqondweni wezinto zenziwa apha ebalini ndathanda ke ngoku into kulo mhobe wam ubunesintwiso kakhulu ne hmm. sithetha ngembeko so imbeko kuthethwa ngathi ngumntu wathi omnye umntu omnye umntwana xa ephendula ne wathi misi eh, ingani nani nomfanekiso womntwana ohamba ah. netshomi yakhe eh, imbeko yayibona ivelile and into endiyithandayo ndithi mm. sebenzise i-text yethu mm. eh. umbhalo wethu udibene nento esiyenzayo mm. kwizakhono zobomi Oh yeah. Hmm. Engathi yakhala nje napha next on Quma Hours ba wenza majaiva. Njenga bendisebenzisa besenza uphulaphula nokuthetha siqale eh, ngakho ne eh. sasebenzisa ingoma kuba ndifuna ubona isingqi hmm. sengoma sithini bendiyazi mos ba ndizawusebenzisa esasingqi eh, pha emhobeni sijonga uba umbongo wethu nesingqi sethu zidibana njani sajonga ke ukuba isingqi sona sombongo sindawuni na ngoba akho akho mculo mosuhamba nawo kodwa sijonga uba amagama asetyenziswe ngoluphi uhlobo ukwenza isingqi apha embongoindlela e-interesting yoyiqala nyhani because andithi baziqhelile mosingoma bajayivela iingoma hayi siqhube kakuhle ke mosikulem yazi uba eyona ndivelele uba abantwana eklisi nokwesiya sibavelisa sibabonisa nezinye izina zile nto ekaze sigama that akuphelelanga qha apha encwadini bayazi uba esinye isigama loku sekwazi uvela kwipoetry ndifuna ukwenza ke ngoku imibuzo yengqiqo ngela bali besithetha ngalo Yabona ke xa kuthe xa kuthiwa izinga eliphezulu zezinto zingacacanga okanye zifihlakeleyo mm-hmm. ngale nto besiyifunda ne khandincedise ke bosnemibuzo e-, ezindidi ngendidi e-, kamandi bendikufundele le nto ngokuba bendizawuyenza oh, ndicela ke sincedisane mhlobo senkosi ehe uba sikhangela imibuzo ethe ngqo ene-information e-, echaziweyo eh. apha kule article mhlawumbi sizawubuza ntoni apho ngqo kuchaziwe apha into yoba bangaphi abantu abachaphazelekayo okay so singabuza because bazayikhangela apho bayifumane ne bangaphi aba abantu abachaphazelekileyo mm. okay